السلام عليكم عاملين ايه كويسين ازاي تخش الواتساب على اللابتوب يلا بينا بتدخلوا هنا و جوجل تكتبوا كده واتس لا لا لا انا بكتب واتساب تكتبوا كده اهو يلا بينا ندخل الواتساب حالا شوف one two three هيبان دلوقتي وان تو ثري هو دخلني رتاب مع السلامه